l'occhio è la manifestazione di un'influenza nivasta che viene a maggior parte del tempo da un'ammirazione invidiosa, da una gelosia vorti-vorti. L'occhio porta appena in capo, ma porta di non a nanta un fegato e con altri sintomi. Secondo i loghi apparecchi nomi. Allora, mal d'occhio in capicorcio, giustrata in balagna, ucciaccio in iolo, mazzulata in cinarca, acciacatura in usutano o anche in quando l'occhio è mandato da un spirito di un morto si chiama l'imbuscata. Per cacciare l'occhio bisogna una persona, a mio parte di un tempo è una donna, ma può essere un uomo. Questa persona porta un nome di signatura, pau più, ma di no, incantatora o mamina. Ma ci voglio sapere che questa credenza non esiste mica solo in di noi, ma di noi in altro. Cause you're my special friend. Tandu vajudadi aveni lochu. L'otu si ritrova in un circondo di un maritaraneo, sottoappariti vormi e nomi. A prima forma di l'ocio si ritrova in Mesopotamia, a terra di prime civilizzazioni. Lotu si chiama Tandu Mamitu e s'assomiglia di dia a Mamina, asignatora. Sta mamito e una sovranza che ci vuole cacciare il corpo. Strudia da brugiera di l'acqua. È un male che piglia a chi ha piccato. I did not have sexual relations with that woman. Adamita rappresentaria un castigo divino conseguenza di una colpa. Rispondi all'incapicitura di misopotamiani. Mi veni staffari perché ho detto staffari o che ho pensato così. ho pensato te sotto la doccia. Tanto ci ho ottenuto perdono di Dio. Ô mamito, sii congiurata da cieli, sii congiurata dall'inferno. A pouco preso così. A mamito insegna un'entità poca divinita, hm? che seguitava a persona a sapicaia, all'ingrosso, a portava. Ou que lingutupava come un pano. Era una malattia mortale que podia passar da una persona a un'altra, di modo físico, o morale. un occhio male è un occhio che può toccare una persona scelta, come un'arma. L'occhio soffice e umido può passare certi volti prigionieri di un corpo. Uervueda, in sumeriano, si dice Igi la du, o Igi la du, una so, come si dice, boh. Insegna l'occhio incatenato che si libera. Tanto, uvato di veda, e come scomparsi aprallocio elaga et nous pouvons nous un provando nous stesso e, e aprendo sta porta tu chi sani da scappa mali e piccati, ciò chi i mesopotamiani chiamaiani mamiitu. Sti forti solo un dio e poi caccia, ci oli a priga, e o immortali pidia u mali da par sé. Prego, ma non so mica cosa di. Ah, aso, ti sacrifica radio tutti Matteo, Cindy, Enzo, Teo di un mondo. Come i genitori poni da sti nomi? Da qui sada Sparta e muta a credenza di l'occhio. Sapete che vidéo sta video vado figliolato di un occhio invidioso e dialoso, tanto vado annunciati. Di nulla, Bye. <laughs>